提到步步高，你会想到什么？学习机、无绳电话、影碟机、宋慧乔，还是那些年被哪里不会点哪里支配的恐惧？年轻一点的网友可能很难将步步高这个品牌与智能手机联想到一起，但是步步高系手机却实打实的占据着中国大陆手机市场接近百分之四十的份额，也就是说，每三位使用智能手机的人中。 很有可能就有一人使用着步步高系手机，而目前中国大陆占有率前四的手机制造商中，就有两家是步步高系企业。我是小夫，今天我们就来聊一聊内地手机市场占有率第一的步步高系手机。这一切还要从步步高系背后的那个男人段永平说起。一九八九年三月，段永平南下广东闯荡，凭借着浙江大学毕业的高学历。 段永平很快被亿华集团总经理陈建仁相中，被聘为集团旗下的广东中山日华电子厂担任厂长，而段永平的商业传奇就此拉开帷幕。当时，日华电子厂亏损两百万人民币，时年二十八岁的段永平看到任天堂的 SCAS 游戏机在日本和欧美的火爆现象，当即决定率领日华电子厂转型，在未经授权的情况下。 仿制任天堂的 FC NES 游戏机，隔年便以小霸王品牌推出 FC NES 的仿制游戏机。随着小霸王游戏机的火爆，段永平在一九九一年将日华电子厂更名为小霸王电子工业公司。而接下来的几年，小霸王又先后推出多款可以运行 FC NES 游戏的小霸王学习机。由于当时中国大陆普遍对知识产权意识淡薄。 小霸王产品系列一直被当作合法产品进行宣传，并在各大商场销售。在小霸王时期，段永平大胆地采用在当时还是非常新颖的明星代言模式，斥巨资邀请成龙代言小霸王学习机，并在央视投放广告。相信大部分八零后和一部分年长的九零后，还会对“望子成龙小霸王”这句广告语有些印象。自此，明星代言。 配合铺天盖地的广告营销，就成了步步高系公司的营销特色。九十年代初，段永平凭借着《小霸王》一战成名。到了一九九五年，《小霸王》年销售额一路飙升，达到八亿元人民币。一九九五年，作为《小霸王》厂长的段永平，因与总经理陈建仁在公司的运营方面意见不合，遂出走自立门户，并于同年九月十八日。 在广东东莞成立广东力高电子有限公司，也就是步步高的前身。段永平也在出走的同时，一并带走了原小霸王的六位核心成员，其中就有 OPPO 创始人陈明勇、vivo 创始人沈伟、步步高学习机的黄一河等。段永平的出走，也引发了小霸王内部的离职潮。自此，小霸王便慢慢走上了下坡路。 不过，这都是后话了。一九九六年，广东力高电子有限公司更名为步步高电子。初期，步步高靠着家用电话涉足通讯行业，随后又开始生产 VCD 影碟机，并聘请李连杰代言。当时，步步高 VCD 和 DVD 机以超高的纠错能力，通吃各种劣质盗版光盘。 拿下了大陆不少的市场份额。随后，步步高又在一九九七年底靠着学生电脑进军了教育电子行业。自此，步步高慢慢的奠定了通讯业务、视听影音、电子教育三驾马车并驾齐驱的局面。一九九八年，同为浙江大学毕业的刘作虎入职步步高，担任影音部门的硬件工程师。千禧年前后。 段永平开始对步步高公司改制，逐步将原步步高电子拆分为三间独立的公司，分别是继承自原视听影音部门的步步高视听电子有限公司，专注电子教育行业的步步高教育电子有限公司，其余部门则归到步步高通讯科技有限公司旗下。段永平持有三家各百分之十左右的股份。二零零一年之后。 正值盛年的段永平选择了早早退休，移民美国，慢慢退居步步高幕后。自此，便进入了后步步高时代。当年追随段永平从小霸王一起出手的陈明勇、沈伟和黄一和，从段永平手中接过公司。其中，陈明勇负责视听电子业务，沈伟则负责通讯科技业务。 黄一河负责教育电子业务。由于这期视频的重点是步步高系手机，所以，在接下来对黄一河负责的步步高教育电子业务将不多做赘述。负责视听产品的陈明勇看到传统 VCD 和 DVD 影碟机行业逐渐没落，决定转型，于是由段永平牵头，三家步步高公司共同注册了 OPPO 品牌。 二零零四年，步步高视听电子公司正式解散，原公司员工和管理人员转入新成立的广东欧珀移动通讯有限公司，也就是现在的 OPPO，并于同年在美国成立独立的海外事业部 OPPO Digital Inc，主要负责蓝光播放器、Hi-Fi 耳机、耳放等产品的研发和销售。二零零五年。 OPPO 在中国大陆主要以制造和销售 MP3 播放器、DVD、蓝光影碟机为主，当时的竞争对手也多半是当时的国产 MP3 数码厂商，如昂达、魅族、蓝魔、纽曼等。OPPO 的 MP3 在当时靠着与众不同的外形和类似于苹果英文 Apple 的发音，逐渐吸引了不少女性和学生用户。 随着 MP3 市场的逐渐萎缩，OPPO 也尝试了转型，先后推出液晶电视、家庭影院、相机等产品，不过均以失败告终。随着山寨手机的火爆，OPPO 于2008年推出型号为 A103 的笑脸手机，开始涉足移动通讯领域。A103 靠着别出心裁的笑脸设计，获得了不少年轻人的青睐。 此时的 OPPO 采用的还是 MTK 的山寨机方案，在功能上与其他山寨机无异，只能勉强算是一个手机组装工厂，并没有手机研发的能力。在接下来的几年，OPPO 先后推出了面向学生群体的 OPPO Real 和面向女性用户的 OPPO Ulike，靠着与夏普和索尼爱立信等日系手机撞脸的造型，收获了不少女性和学生用户的青睐。不过， OPPO 手机也由于高昂的售价饱受诟病。同一时间，步步高系的另一家公司沈伟负责的步步高通讯科技，也在2003年进军移动通信市场。初期，步步高靠着 MTK 成熟的山寨机方案，推出了不少功能机。在随后的几年，步步高依靠内置独立音乐解码芯片和中国风设计。 专攻女性和学生用户市场，先后推出《忆江南》《青花瓷》《卡布奇诺》等多款小清新手机，同时靠着步步高系的传统艺能，请到当时大红大紫的韩国女星宋慧乔为步步高手机代言。当其他国产手机还靠山寨机大打价格战的时候，步步高却靠着明星代言和综艺节目冠名，在当时混乱的国产手机市场分到了一块蛋糕。 相比于同为 MTK 方案的山寨机们，当时的 OPPO 与步步高推出的功能机造型有很强烈的日系手机风格，而正是靠着这种偏文艺的外形和大量的祖传异能广告投放，OPPO 与步步高也逐渐确定了以女性用户和学生用户为主的营销策略。时间来到二零一零年前后，随着安卓系统的逐渐成熟和三 G 通讯在中国大陆的普及。 3G 智能手机渐渐在当时的内地手机市场崭露头角，步步高和 OPPO 也先后开始着手研发采用安卓系统的手机。传统手机品牌由于没有及时推出安卓系统的智能手机，被后浪拍在了沙滩上。二零一一年底，步步高推出智能手机子品牌 vivo，并发布第一款安卓系统的智能手机步步高 vivo V 一。 造型上，V1 与二零一一年初上市的三星 S 五八三零几乎一样，而在系统 UI 上，则与当时的 iPhone 非常接近。步步高 vivo V1 在市场上的反响并不好，相比于当时的魅族 M 九和小米 M 一，售价更高，配置却更差，系统软件上各种各样的 bug 也层出不穷，获得了大部分男性用户的一致差评。 而另一边，同为步步高系的 OPPO 过得也不太好。虽然靠着步步高系的传统异能，花重金请到了当时还没捧得奥斯卡回家的小李子，靠着神似《盗梦空间》的一系列广告，为 OPPO Find 智能手机带来了不小的曝光度。不过，为了平摊广告的开销，OPPO 的第一款手机 Find 叉903的售价高达两千九百九十八元人民币，这个售价。 不光在当时远高于配置相似的魅族 M9 和小米 M1，甚至相比于当时著名品牌 HTC 和 m o t o 的智能手机也不便宜。即使放到现在来看，接近三千元的售价也算不上有竞争力。最终，由于高额的售价，OPPO Find x 九零三市场遇冷，反响平平。即使在一年以后的二零一二年的降价销售，销量也不尽人意。两家公司虽然出师不利，不过。 并没有退出智能机市场，而是靠着传统异能、明星代言，配合轰炸式的广告投放，并靠着原先步步高成熟的线下渠道，很快的就将手机销售渠道下沉到三四线城市。手机门店里或许找不到魅族和小米的手机，不过一定会有 OPPO 和步步高的柜台。同时，随着步步高智能手机的市场占有率越来越高，或许是出于对步步高品牌历史包袱太重的考量。 在涉足智能手机领域的初期，步步高通讯就有意淡化手机上的步步高 logo，也学着 OPPO 成立维沃移动通讯有限公司。这么看的话，vivo 才是根正苗红的步步高。彼时，内地手机市场还是由被称为“中华酷联”的中兴、华为、酷派、联想四家企业靠着运营商对 3G 终端的补贴牢牢把控着市场，而蓝绿两厂。 和小米、魅族等在手机市场还掀不起大波大浪，只能默默地蚕食着智能手机市场。当时的 OPPO 和 vivo 虽然硬件配置平庸、售价过高，但是却靠着讨巧的造型设计、明星代言和朗朗上口的广告语，和反互联网思维，专注线下渠道，在三四线城市建立起了庞大的代理商和分销模式。而两千至三千元的手机定价。 也给每一层经销商都留出足够的利润空间。铺天盖地的零售门店，也让 OPPO 和 vivo 更容易的被小镇青年们认可。OPPO 和 vivo 由于专攻低学历女性用户的市场策略，被网友们讽刺为“长妹机”，至今还是蓝绿两厂冲击高端市场的障碍。二零一三年十一月，当时的 OPPO 高管刘作虎离开 OPPO，并在同年创立一加科技，主攻海外市场。 刘作虎创立了一加科技的控股方，名为广东欧加控股，同样控股了 OPPO。这么看的话，刘老板也深得段老板的真传。二零一四年中，随着移动、联通、电信三大运营商纷纷停止对三 G、四 G 手机的补贴，中华酷联四强的局面也随即土崩瓦解，中兴、联想在手机行业苟延残喘，而红透半边天的酷派。 早已销声匿迹，年轻一点的网友或许都没听过这个品牌。经过手机行业的不断洗牌，最终在近几年渐渐形成了华为、小米、OPPO、vivo 四强的局面，戏称为“华米 OV”。自此，经常被嘲讽为厂妹机的蓝绿两厂，从几年前不入流的三流品牌，一跃获得了中国大陆接近百分之四十的市场份额。 随着刘作虎的一加成功打入海外市场，同为步步高系的蓝绿两厂也摩拳擦掌，前赴后继地进入印度和东南亚市场，并相继推出了子品牌用来攻占国际市场。其中，OPPO 推出了主推性价比的子品牌 Realme，而 vivo 则推出了极致性能的一 o 子品牌。而蓝绿两厂也靠着各自的子品牌和步步高系的传统异能，在印度市场混得风生水起。 并先后在印度成立了实验室和研发中心。这就是中国大陆最具影响力的手机派系——步步高系，从发迹到鼎盛的过程。他们的势力拿下了当下中国大陆手机市场的半壁江山，在东南亚和东欧市场也获得了不小的成功。步步高系靠着明星代言和冠名的传统异能，在流行文化上对现在都有非常深远的影响。 那步步高系手机的传奇就讲到这里了。由于我并没有从八十年代开始就追随段老板创业，所以如果有讲错的地方，还请大家见谅，也欢迎在评论中指正。那么这期视频就到这里了。喜欢这期视频的话，记得按赞、订阅、关注我的频道。我是小夫，我们下期再见。